تنبغي يعني انا نتصور الكونتنت ديال شي فلوك ولا شي حاجه وتنحب انا نتصور ولكن آه، بعض المرات يعني كتبغي تصور كلك ولا تصور مع شي حاجه وانت بوحديتك اليوم مع هاد العصا السحرية عندنا حل لهذا المشكل وكيف وعدتكم في آه، الفيديو السابق بان غيكون الشرح كامل يعني الازرار اللي كتحتوي عليه هذه العصا اولا نصاوب نركبوا فيها الهاتف يعني دائما حيدوا الغشاء اللي تيكون مور الهاتف ما عمركم ديروها غشاء فوالا هكايا فوالا يعني بحال هكا ما راه ما مستابيلياش الور الستابيليزور ديالها ولا الميزان ديالها هي هاد الزر اللي هنايا يعني غادي نحلوه شويه ونحاولوا منه نريكلو الميزان ديالها كيف كتشوفوا هي تقريبا ميزان آه غادي نشعلوها اوبا هاو كيتعاود معكم آه واللي بغيت نقول اخوتي يعني هاد الجيمبلز ما كتخدم الا بواحد الابليكاسيون اولا كتمشي لهاد كنداونلود الابليكاسيون هاي عندنا كنجيبوها هانتوما كتشوفو connect now ناو في البحث انا انترنا يعني هاد التليفون ديالنا ولا الكاميرا ديالنا ولي آه، واللي بغيت نقول اول حاجه ثارت فيا ثارت انتباه ولا ثارت انتباهي في الـ gimbal هو مثلا يعني كتبغي كيف قلت تبغي تصور بوحديتك ولكن خص شي واحد اللي يصورك ها الميزه الاولى كنضغطو على هادي هادي كنسيليكتيو الوجه ولا نسيليكتيو الحاجه اللي بغينا مثلا الا مشيت هكا هيا كتبعني جيت هكايا هيا كتبعني دائما نزلت لتحت شويه طلعت لفوق شتي فين ما مشى الوجه ديالي هيا معايا هذه ميزه زينه آه ثانيا غندخلو للمينيو ديالو يعني اول زر عندنا هذا اللي فوق الشمال عندنا ديال المينيو انتم كيف كنشوفوا عندنا كاميرا flash timer هادي اير في بي res manual sens فلتر انستينغ آه الى دخلنا اول الكاميرا عندنا فيها اختيارات بزاف ديفو 180 بانو عندنا ثلاثة letter? Panel. and not slow motion At that time lapse, عندنا time lapse وعندنا vertigo والميزه ديال الـ zoom اللي فيه هي تقدر تطلع حاجه بحال هكا آه نرجعو عندنا فلاش يعني كنشوفو عندنا الـ timer الزر اللي كتشوفوه هو اللي تيمكن لك آه، تخدم به يعني يمين ولا شمال لتحت لفوق والزر الوسطاني كيخدم الفلاش وكيخدم آه، الاوكي عندنا هاش دي اير اوف اون خليه ديما on وعندنا الاوتوماتيك آه، اوتوماتيك واي بي يعني كيوقع تغيير في الاضاءه على حسب الا كان عندك الضوء بزاف ولا قليل خليه اوتوماتيك عندنا ريس يعني على حسب الجودة التليفون اللي عندك انا عندي هنا ألف وثمانين ولكن ستين بيكسل الور غنديرو على فيركا ولا على كاتكا عندنا هنا زير المانويل اوف اون خليهم باش يخدمو اوتوماتيك وعندنا sens فيها follow gimbal يعني تبع اي حاجه كيف كنشوفو ولا walking الا كنتي كتمشى عندنا سلو موشن كذلك النقطة الثالثة عندنا الفلتر الفلتر ديال الصحاب سناب شات عندنا هنا اوريجينيل عندنا هنا جرين عندنا تايم تويلايت لامون داون وعندنا تماك اتومين وكاين فيست وتونال ليخت لوش و الابس يعني هذا تيقلب كل شيء وفي الاخير عندنا يعني الاعدادات نتوما كتشوفوا مثلا كاميرا كوريتايد بانوراميك ستوب تايم كيما ستابيلازيون لما كانش عندك في التيلي يعني التليفون ستابيلازور كيمكن لك حتى هو تخدمو منها وعندنا هنايا مثلا جنرال يعني السيري ديالو سيريال نمر آه الموديل ديالو سوفتوار فيرشن سوفتوير فيشيون ديالو حتى هي هذا اللي شفنا كاين في الاعدادات الميني ديالو هذا الزر هذا اللي كنشوفو كيخدم الـ zoom مثلا ها ولكن في حالة الى ضغطنا على هذا الزر كتولي كيشتغل على حساب الـ focus يعني كيشتو هاد الصورة كتصفى voilà. آه كيف كنشوفو يعني الزر الثاني هو ديال ال display؟ يعني كتشوفو كتحيد هذيك الكتابة اللي لتحت ولا كتلضها آه عندنا في هاد الزر يعني اللي في الوسط عنده ربعة الاولى ديال الريس هانتوما كتشوفو يعني الجودة اللي بغيتي تختار الزر اللي على اليمين عندنا هانتوما كي كتشوفو للاضاءة الزر يعني اللي لتحت كنقدروا نشوفوا به يعني الصور اللي اللي عندنا كلها تماك اللي على اليسار كيعطينا كاميرا سيلفي آه عندنا جوج ازرار لتحت واحد للتصوير الصور والثاني للكاميرا آه الزر اللي على تحت على اليسار هو اللي الا كان مثبت يعني الزر كيف قلنا ولكن في حالة الا ضغطنا على هذا الزر كتولي كيشتغل على حساب ال focus. هذا الزر لتحت اللي هو فيه PF و L يعني pan follow و lock و يعني الحركه د بان فولو الى كانت تماك الى مشيت يمين على غير تبعني مشيت شمال على غير تبعني كي كتشوفو يعني ولكن الفوق والتحت ما كيخدمش في هذه الحاله كنضغط على الزر من الفوق يعني هانتوما كتشوفوا هنا والتحت ولكن هذا الزر اللي عندنا الفوق الا بغيتي يعني كنتي تابع مثلا شي سياره ولا هذا كنضغط عليه مجهد يعني كيف كتشوفوا تيولي سريع في الحركه ويعني حتى الزر الزر هذا اللي لتحت لوك الا شغلناه تيولي الدور ديالو يعني فيما حركتي الهاتف ديالك الفوق لتحت راه والو غادي يبقى مركز على الصوره اللي خديتي نتايا ولكن مجرد ما غادي نطلع الفوق ونقود من الفوق يعني غيولي التليفون كيتبعني في ما ديتو مدة العميل اللي تيبقى فيها ال batterie ديالو خدام هي 12 ساعة متواصلة هادشي الا خدمتيه 12 ساعه متواصله كيف قلت البطاريه فيه دو جوده عاليه يعني يمكن لك تشارجي حتى الهاتف منه آه فيه عده استعمالات يعني غادي نطولو الشرح ديالها فلهذا درت لكم واحد الشرح خفيف آه يعني عليها آه كيف كنشوفو يعني عصا مثاليه زوينه فيها جميع الاعدادات يعني اي زر عنده الدور ديالو خدامه لي فلوغرز لصحاب الطبخ يعني خدامه لاي حاجه الصراحه عصا سحريه من النوع الرفيع آه، فيها عده استعمالات انا عجبتني بزاف ما نكذبش عليكم نطلب آه، من الله نكون آه، قدمت يعني واحد الشرح واخا ماشي متكامل مية في المية ولكن حاولت غير واحد نبسط واحد الجزء على هاد ال gimbal اللي هي صراحة Zhiyun Smooth Four اخر ما كاين آه، في ال gimbal. ونطلب من الله تعجبكم اللي عجباتو يجربها وكنوصيه الا كان بنادم بغا ياخد gimbal نوصيه ياخد Smooth Four. ما ياخد سموت جوج ولا ياخد آه، gimbal اخرى لان اخر ما كاين في ال gimbal هو Zhiyun Smooth Four. يعني انتم كي كتشوفوا الشكل ديالها نطلب من الله نكون قد فتكم آه، في هذا الفيديو وحتى الفيديو الجاي استودعكم الله والسلام عليكم